egin edo kontsultatu nahi zenuen bukatutakoan ez da astu sesioak iztea. Batzuetan pixka bat ezkutatuta daude. Ez egin operazio arriskutsuak, izen izenbakia sartu, bankuaren saldoa kontsultatu, erosketak egin... Ordenagailua utzi bar dugunean, pauzu hauek jarraitzea gomendatzen da. Deskargaz karpeta ustea, zakarrontzia ustea,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 zure pantalla begiratzen. Honela martzurkeria galarazi daitezke.